Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Apa kabar semuanya? <coughs> mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Saya doakan Mudah-mudahan semuanya dipermudah semua urusannya Diperlancar rezekinya dan selalu sukses, sukses, sukses Amin Oke, kembali lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya mau sharing bagaimana mengembalikan file atau foto yang sudah terhapus atau dihapus dari akun Instagram. <coughs> Jadi teman-teman ada foto yang terhapus ya, tidak sengaja atau sengaja dihapus, tapi pengen mengembalikan atau mengambil datanya kembali bisa. Oke, langsung aja bagaimana caranya. Oh ya, sebelum itu yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe. Oke, Eh, silahkan buka Instagramnya ya setelah terbuka Instagram ini langsung praktik ya teman-teman ya setelah terbuka langsung login oke ini tampilannya jadi apa yang harus kita lakukan misalnya ini ya nah, ini filenya fotonya misalnya dihapus misalnya dihapus ya dihapus terus tiba-tiba pengen lagi tuh jadi gimana caranya oke langsung aja kita klik ini ya terus perhatikan garis 3 di sudut kanan atas ya ini ada kebetulan ada tanda angka 1 ya, ini kita klik lalu perhatikan paling bawah itu ada pengaturan atau bahasa Inggrisnya setting oke kita klik ya oke di sini adalah tampilannya oke teman-teman silahkan langsung praktek nah dari sini kita klik keamanan ya keamanan itu tanda ini apa namanya perisai ya ini ya keamanan kita klik setelah itu kita pilih unduh data ini dia unduh data jebret ya ini tampilannya oke teman-teman sampai di sini teman-teman silahkan ketikkan alamat email yang akan menonload file yang kita hapus tadi ya jadi Ingat, di sini kita, uh, eh, kami akan mengirim tautan ke file berisi foto, komentar, informasi profil, dan lain-lain melalui email. Proses pengumpulan data ini dan mengirimkannya kepada Anda akan memakan waktu hingga 44, 48 jam. Artinya dalam foto yang terhapus itu tidak le tidak lebih dari 4 hari. Oke, silahkan diketik teman-teman alamat emailnya. Setelah ketik alamat emailnya, ya ya ini ya oke okay. langsung kita minta unduh ini masukkan kata sandinya sampai di sini dulu <laughs> karena sandinya nanti terbaca setelah itu klik selanjutnya oke okay. setelah itu kita kembali ke email ya email ke email yang sudah kita masukkan tadi jadi saya memasukkan email saya yang ramadan.sbt ya oke okay. ya oke teman-teman Perhatikan di kotak masuknya atau di spamnya dan semua informasi melalui email. Apakah semua email ya? Nah, jadi bisa balasan dari Instagram itu masuk ke spam atau masuk ke file-file yang lain. Jadi silahkan teman-teman cek. Tapi dia nggak langsung masuk ya. Biasanya butuh beberapa waktu. Nah ini udah saya coba kemarin. Saya hapus, lalu saya menggunakan cara yang tadi lalu teman-teman ya ini dia emailnya nah, dia akan teman-teman akan mendapatkan email seperti ini ya data Instagram Anda oh ya kemarin saya ngapusnya dari es krim Station ya oke berikut ini file yang diminta dengan foto komentar informasi profil dan data lainnya yang Anda bagikan di Instagram sebagai es krim Station oke teman-teman jadi teman-teman file yang hilang tadi yang kita masukkan email tadi itu teman-teman silahkan klik unduh data ya warna biru ini jadi file yang tadi akan terdownload lagi datang lagi kembali jadi sangat mudah ya teman-teman ya jadi saya ulangi lagi yang data apa Balasan email dari Instagram itu silahkan diperiksa semuanya, baik dari di spamnya, di kotak masuknya, atau yang lainnya. Jadi, ya, bagaimana cara yang tadi? Ha, ini dia tadi. Nah, jadi saya ulangi lagi biar lebih paham. Oke, ini klik kabel dulu. Ini tampilan awalnya, home-nya. Terus bagian sudut kanan ada tiga garis, kita klik, lalu kita klik pengaturan atau setting lalu kita pilih keamanan oke okay. langsung unduh data ini masukkan alamat emailnya oke okay. minta unduhan masukkan sandinya setelah itu tunggu beberapa lama langsung kita lihat emailnya di email ini kita periksa ada di kotak masuk ada di apa namanya di spam ya ini lihat aja di semua email langsung kita lihat dari ini Instagram oke langsung kita unduh datanya Oke, sangat mudah ya sekali ya teman-teman ya. Ini saya sore nih Eskin station kemarin saya cobanya di Eskin station dan sudah berhasil. Saya udah unduh datanya. Nah, tinggal klik aja nih, dia akan mendownload ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe dan silahkan dan silahkan bagikan video ini kepada keluarga atau teman-temannya yang lain agar dapat merasakan hal yang bermanfaat seperti yang teman-teman rasakan ya mudah-mudahan ini sangat bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh